Simón Pedro tak ayaxpäkpä takpanaxtäjka Jesús yoyexpäkpä ix'ajtäpä nacha techmintzänkopkä po'otzytzyäjkämä ta Jesús mojatzyäja'ajä wintzän per ha Pedro jap obye'm kem'yagä' po'otzypise'm ja ixpäkpä ti'pä ix'ajtäpä nach ja techmintzänkopkä es ot'anämä ja ya adanabi, es tzyäkä ya Pedro net ya adanabi kem'ya'atä to ya Pedro tikyajmi'm ixpäkpä atzyätzy'näntä'ä nä tätä ja'ay Петр яцой, кя юхтыч, es kom per benach, hat ich mit sen gop gechumbach, die behab es a polisiich, ten nach e hören e a mchede, es tam benach tan schamde. Es Pedro nan tap benach mödisch ne jahok spöcke de macha hören. Da hat ich e mit sen gop, die hat er so dagte ka Jesus. Benach mich spöck bearsch, es die de tade die eben du hab, es sust azoi. Ich nede es ist den gas mach ja joch. Chamets duk ishte tsapte goch es esmaha Jerusalén mietzaaptek. Mañamiukda ha Israelitich. Kias titangas ayuudr. Tikuts emis ratay. Yatewda betet mazawda. Nishpökens. Es jem avanadab. Tits etangas. Jöchid yashant ni hawada. Wieshester ni aspek. Ko Jesus hinandayden. Netat zaaptek polisijich. Tuk di benach hapt bin boze ke Jesus ist an mai. tikuts ans azoje tej zengopk. Jesus azoje. Pëntës nga është të goj, tuk we dat ishtë së ozë dhe is Es pëntë të jatë nësë ngash, ti këtë smisë kjosë, anas, ka ma kajfas A Simon Pedre, ja ja hokshpeki që mag gaan, is es janë majdë. Ti kja e mi më shpëk për aqë ta ha Pedre të shti hinaj, kja e jëhtëq. ja te ha Biamagu di bepedre nach, das dat spot toch. Die kerst min is, hab nega nou moch met je. Perder stee het roka Jesus, es natje het raak eerig.